Собирай. Всем привет. Сегодня мы будем делать машинку. Сделать. Так, работает, работает. Вот. Тут тарелочка. И чипы. Я всегда. Я вот это. Ребенок работает. Я видео снимаю. Да? Угу. Потом сын. Дырку ставим ее. Какую же? Где она? поднесешь, скажешь, ой, Виталий, что я сделал, правильно? Скажешь, вот что мне понравилось, поднесешь, это вот сюда вот. Вот сюда вот, Лен, смотри, вот сюда поднесешь. Пошли. Пойдем, ням-ням. эту деталечку. И надо показать, какие детали ты ставишь. Да, так ты пониже опускай. Ну, я делаю, что вот эту поставить. Там. И ставим потом детальку.

там деталечку. Вот сюда. человека на месте. Так. Ай. Как нужно делать? Надо поменять колеса. Ставим. И вот. Вот. Где Бежать и соберу. Вот это вот и еще.

стал теперь две вместе. Еще. Колесо поставь. всегда у меня падает. Еще одно. Еще одно давай. Сейчас. Вот тебе автопаркинг. Еще одно. Всем привет. Давайте сделать машинку. Вот. Миллион такой.